Estaba esperando a que llamara o a que viniera esa tu rabea. Pa' llevarme la fuera Estaba esperando a que llamara O a que viniera Esa tu rabea Pa' llevármela afuera me pide recatema, pa' ti tengo toma Parece una yala, se pone mi hora Baila todo mi tema, se pone celosa y las otras todas envidiosas La pongo de costado, este dejo a su novio de lado pide la mar y sabe que ya estoy fumado Todos esos haters para mí están enterrados La cadera de esa baby va de lado a lado Cuando me la encontré en el party me la llevé donde no hay luces Ese tonto me vuelve muy loco cuando veo que baja y sube Estaba esperando a que llamara o a que viniera Esa es tu rabea para llevármela afuera Va esperando a que llamara O a que viniera Esa es tu rabea Pa' llevármela afuera Le gustaron su Nike, Nike, Nike, Nike, Nike, Nike Le gustaron mi Nike, Nike, Nike, Nike, Nike, Nike Yeah, era sketch La dupla que se lleva al año It's I see. A snake, snake.